Դու ժպտա իմ սիրուն քո հետ գնամ ես հեռու Քո շպիտը ինձ նվերա տված ի վերուստ Ոչ մեկ չի լինի քո դերում դու միակն ես Երջանկություն ես ինձ բերում արևից էլ տաք ես Թեքու սիրտը ստամ քեզ աս համաձայն եմ Կլինես խոնարհու ես ես քեզ տեր ու տարաձայն են սա Ով փորձում ամես բաժանել ախր չեն հասկանում որ մենք անբաժան ենք սուս Բարերը ավելորդ են Կգրկումս դու լինես մնացածը խորթ են Թողորթի հիմա քեզ կամին քեզ գրկի Ու դեպի մոտս տանի ու անտանելի է կարոտը Ուզում եմ գաս մոտս ոչ իմ պետք չի Պրոստս գամ քեզ կողս կոհետ Ժամանակը կան Մոլորում է դբրնի ձերս պատը անցյալում ես ու դու Թոքորի սաղ աշխարը ես ու դու Չկասի ես դադար էդ քո աչկերն են որ Իմ համար շատ կարևոր են բռնի ձերս տարին ծերու Գորենք երկուսով ամպերում Վերջ դու Էդ խանդետ լացը կոց է պտու կո ձեր դու Իմ վարքիմ կա մտքը էսա համաձայն չես քելը դու իմ սերը դու հետ դու չլինես կլ ուրիշ մեկը ուրիշը կապացի սրտիս կողպեկը իմ համար ամեն ինչ արդեն մեկա ծանոթա Այս դրվակը եղել է ամոթա Թարգին իմ մեջ իմա հեղեղը հլասա օ օ ով է ապրել ենք շատ լավ օ օ օրեր Չեմ ջոգում ուզում էր դու այդ սաղ կորեր Իմ աղջիկը կամա կորեր Իմ համար շատ կարևոր են բռնի ձերս տարին ծերու Գորենք երկուսով ամպերում Yeah